mama mea întotdeauna spunea, tu dacă vrei să atingi ceva, tu trebuie să înveți. Adică asta e unica chestie care tu poți să faci. În momentul în care devii foarte confortabil, tu nu te mai dezvolți, pur și simplu. Tu devii o, pur și simplu o versiune care de-a ta care e fixată și nu se dezvoltă. Atât. Eu mă trezesc când am o perioadă bună, când sunt disciplinat, eu mă trezesc la șapte, Adică până la 8 eu mă trezesc. Eu vreau, la mine lucrul se începe la 9 jumate, mi-mi place să am timpul să, să merg, să mă uit la balcon, stau cu pisicile, <laughs> adică foarte așa lejer. După care la 9 jumate se începe lucru sau în cazul dat eu vin la 9 la lucru, lucrez până la 6 jumate, după care am sau sport sau germană. Adică fiecare seară la mine e booked am finisat asemul, eu atunci eram într-o relație de lungă durată deja și era cumva evident, tu stai, sau te căsătorești, sau îți găsești de lucru, sau faci masterat, pentru că tu ai terminat universitatea, gata, e ca asta sunt trei chestii care tu poți face, <laughs> și eu am zis, băi, duceți-vă, băieți, și m-am dus în China pe un an. Eu predam engleză, eu am trăit acolo timp de 13 luni. Uh, și am luat și bursă și am fost un an în, în Marea Britanie, la Cambridge. Eu când am revenit, am început să lucrez pentru agenții, pentru agenții de advertising, pentru, anume pentru mm, piața moldovenească, dar continuam să comunic cu Roz, după care peste un an el mi-a propus de lucru și am început să lucrez într-o agenție creativă deja, sau IT, mă rog, care lucrează cu americanii. Deci eu am petrecut foarte mult timp singură și, și din cauza asta eu sunt tare ok să fiu singură. Adică eu sunt tare ok să mănânc singură lunch, stau într-un local plin de oameni și să mănânc singură sau cină singură să mănânc. Good stuff! Yes, girls! Făceam canotaj uh, de, de colegi, adică el de asta, amator, care, dar noi ne antrenam de șapte ori pe săptămână. Uh, și eu am făcut mușchi, evident, tu faci mușchi și tu te faci mai mare și eu am primit comentarii de genul Poate ai grijă să nu faci așa de mult sport, pentru că tu o să faci mușchi, nu e frumos să ai mușchi mari, Mentare pentru că tu ești fat. Băi, eu înainte de canotaj, eu așa de tare îmi făceam grijă cum arată corpul meu, dar acum, după canotaj, eu mă gândesc, ce poate să facă corpul meu? Nu cum el arată, ce eu pot să fac, cât de repede pot să canotez sau cât de repede pot să fac o distanță. Viața mea socială se întâmplă în acele momente în care eu spun da, chiar dacă eu tare nu vreau să fac ceva. Foarte rar anulez activitățile mele ca să nu Pentru că de altfel niciodată nu se le fac. Adică activitățile astea. Um, și deja în weekend, eu tot așa, eu dimineața germană, sâmbătă, după aia în sport, după aia de obicei pot să mă văd cu cineva la lunch, dar de obicei fac timp pentru casă la germană. Eu mi-am făcut conștiință cu Victoria Apostol și noi am început, de fapt, să facem foarte multe chestii cu feminism, am format grupul de inițiative feministe, cumva chestia asta m-a ținut implicată sau pasionată să rămână aici, din punct de vedere social, pentru că poți să faci foarte multe chestii respectiv, uh, pentru că nu sunt așa de multe făcute. Da. În Moldova e foarte greu <laughs> să ai viață romantică. Da. Eu sunt o persoană care sunt destul de independentă, eu n-am nevoie de un bărbat că el să plătească pentru mine, că el să-mi spună că eu sunt frumoasă. Da, evident că tu ai nevoie de lucruri de validare, dar nu în standardele uh, care se consideră moldovenești.